Huwag kang mangangamba kung iiwanan ka na niya Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba Idaan mo lang sa tawa kaysa magpakatanga Hanggang sa masanay ka na kasi ganyan talaga